მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში გვერდში მედექით, მეხმარებოდით, მამხნევებდით. ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგი არის ის, რომ დღეს პოლიტიკოსები ვეღარ ბედავენ ღიად ჰომოფობიურ განცხადებების გაშხერებას. თუმცა ეს არ არის საკმარისი, ვინაიდან საქართველოში სხვადასხვა ნიშნი დისკრიმინირებული ძალიან ბევრი სოციალური ჯგუფი არსებობს. ესენი არიან მარტოხელა დედები, ეთნიკური, რელიგიური ნიშნის განსხვავებული ადამიანები, შესაძლებლობების მიხედვით განსხვავებული ადამიანები, მათი საჭიროებები პოლიტიკოს პოლიტიკის მხრიდან უგულებელ ყოფილი არის. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მობილიზება, солиდარობა, გაერთიანება. იმისთვის რომ შევცვალოთ ის რეალობა, ის ყოფა, რომელშიც გვიწევს ცხოვრება. მივიდეთ საარჩევნო უბნებში. შემოხაზოთ 6-იანი, ხმა მივცეთ რესპუბლიკურ პარტიას. გავაკეთოთ განსხვავებული არჩევანი. რათა მივიღოთ დღევანდელობისგან განსხვავებული, განვითარებული სახელმწიფო.